Sangkut ngapa mesana ini ma ukari nyame Sangkut amasaru por lagi de mone raget Sangkut ngapa mesana ini ma ukari nyame Inye ma digital koda mena atinya multi talent Inye ma digital koda mena atinya multi talent संगत सेटे तेरो कान अलिया मारंग दोसन संगत न्या पम सनम खान अले अतु ही जू में संगत सेटे रोकान कान अलिया मारंग दोसन संगत न्या पम सनम खान अले अतु ही जू में ಅವಲಾಗಿದ ಗೀನ ಜಗದು ಆಕಾರ ಸಂಗದ ದೂಳತಿನಿ ಮಾ ಸೋರೋ ಬೋರೋ ಸಂಗದ ಮೋನೆ ತಿನಿ ಮಾ ಅಡಿ ಹೊರೋ ಬೋರೋ ಸಂಗದ ದೂಳತಿನಿ ಮಾ ಸೋರೋ ಬೋರೋ ಸಂಗದ ಮೋನೆ ತಿನಿ ಮಾ ಅಡಿ ಹೊರೋ ಬೋರೋ bagan telah pipidi yang sap sene Inya mon kondre dohosene bagan इया मन कोंड रे दोस नहीं संगत दुलड़ मुदरी रे गोलोस नहीं संगत मन कुसी इं मा दुलड़ से नहीं संगत दुलड़ मुदरी रे बोलोस नहीं संगत मन कुसी इं मा दुलड़ से नहीं તો આખડા ઓછાતા પી અરે રામજ દિય સારા અતો આખડા ઓછાતા પી અરે રામ સંગત આમસાવ એને ઇસનની સા પવકાતે સંગત આમસાવ દોલડ સગઈ તો પુલસનઈ સંગત આમસાવ એને ઇસનની સા પવકાતે સંગત આમસાવ દોલડ સગઈ તો પુલસનઈ ઓ તું તાલે ગો મે ना लेया कोड़ा ओ तू तले गो मेड़ा मैं ना कोड़ा संगत भरिया मोने लांग जोड़ा मीदा संगत आले अतूरे ताहे सारी में संगत भरिया मोने लांग जोड़ा मीदा संगत आले अतूरे ताहे सारी में संगत अमसारो कोड़ लगी द मोने रागे संगत ना टेरो कान अलिया मारंग दोसन संगत न्यापम सनम खान किय सराही जुमे संगत आम सारो कोड लगिद मोने रागत संगत न्यापम सनन इमा उकरे न्यामे संगत से टेरो कान अलिया मारंग दोसन संगत न्यापम सनम खान किय सराही जुमे